Bom, antes de começar, quero agradecer às pessoas que me escreveram, desde Brasil e da Espanha, que gostaram dos, meus, dos meus vídeos. Também aos grupos de WhatsApp em Gravatá, Pernambuco, que compartilharam meu vídeo do forró eletrônico. Me anima muito saber que minhas palavras não se perderam no ar e atingiram já várias dúzias de pessoas. Isso já é um sucesso para mim e espero chegar a cada vez mais pessoas e ajudar a construir debates sobre certos temas na sociedade que acho que são necessários. Hoje falamos de uma figura muito ausente nas nossas sociedades, a tolerância. Para fomentar essa tolerância internacionalmente, temos um documento muito interessante, se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou colocar alguns artigos ao longo do vídeo. Atualmente, escuto afirmações que dizem que certos comportamentos humanos não são normais. A maioria dessas afirmações são dirigidas à comunidade LGBT. Dizem que o que eles fazem, lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais, não é normal. Mas não é normal segundo quem? Porque a ciência diz outra coisa muito diferente. A homossexualidade está presente e documentada em muitas espécies de animais: carneiros, albatroces, golfinhos, bonobos, leões, pinguins, gavotas, girafa, libélula. E no ser humano se, se documenta relações homossexuais desde o começo da história que se tem documentada, há uns 10 mil anos. As leis hititas, inclusive, há 3 mil anos, reconheciam a união entre pessoas do mesmo sexo. E ninguém saía por aí criticando os homossexuais. Os romanos, os gregos, antigos, todas as sociedades aceitavam a homossexualidade até a chegada do arrecadador de impostos Pablo, que falou que a sodomia era pecado. Nem foi Jesus que falou isso, é só Pablo, que viu provavelmente com muito motivo que a sexualidade era abusada em alguns âmbitos, orgias, etc., e desvalorizava o amor. Duvido que ele se referisse ao casal que se ama, mora em casa, respeita e tenta ser feliz humildemente. Na época, apenas tinha alguns intolerantes dizendo que não era normal, que é o que acontece com pessoas ignorantes quando alguém é diferente. É apenas um medo irracional desconhecido. Os ignorantes se perguntam por que eles fazem o que fazem e como não conseguem entender, desprezam e desvalorizam chamando isso de anormal, tentando deixar longe dos filhos como se fosse uma coisa errada. Frequentemente escuto que os pais não querem que seus filhos vejam um casal gay se beijando no parque, como se isso fosse totalmente contrário à natureza, como se isso fosse crime. Acham que seu filho vê isso vai achar normal, mas é que isso é normal. Outro argumento é que se acha normal isso, vão querer ser homossexuais. Isso não é um argumento coerente. Se seu filho é gay, ele é gay, não vai virar gay. Se ele é gay e vê que é normal, obviamente vai ter mais facilidade para achar o caminho dele. E se não é, como a maioria da população, vai respeitar essa natureza, vai seguir com a vida dele, conhecer a pessoa que ama e compartilhar uma vida em comum. Ninguém é dono da verdade, mesmo que alguns pastores digam o contrário. Podemos chegar a um consenso, onde se um tira a vida do outro, ele é um criminoso e tem que ser colocado na justiça. Mas não deveríamos punir aos outros por um motivo que não prejudica a liberdade dos outros. Então, me fale onde vai prejudicar sua vida que dois homens façam sexo na casa deles, sem atrapalhar ninguém. Me diga qual liberdade vocês estão tirando aqueles que se beijam na rua. Me diga então qual liberdade estão quebrando se eles decidem adotar uma criança e educá-la com amor e respeito aos outros. Eu respondo por vocês. Nenhuma. Ao contrário, se você rejeita eles ou diz que não quer que eles se vejam em público, você está tirando essa liberdade de expressar o amor deles. Então a, a ditadura gay que muitos fundamentalistas religiosos condenam e que não existe, vira de lado, é a ditadura heterossexual que você, se pensa desse jeito, está impondo na sociedade. Uma ditadura onde se você não é heterossexual, casado, pai de família, que gosta de mulheres e só de mulheres, você não tem a possibilidade de formar uma família, expressar seu amor do jeito que você sente. Em definitiva, está proibindo diretamente que as pessoas não heterossexuais sejam felizes. tolerância não tem que ser só aos gays, bissexuais, etc. Podemos falar de muito mais. A tolerância é às ideias diferentes, às ideias políticas, sociais. Quando uma pessoa pensa que o caminho para um governo é um partido e a outra pensa que não é isso que o país precisa, estamos entrando em um confronto de ideias. Como se resolve isso? Infelizmente, é muito difícil mudar a cabeça das pessoas. Acho que o que toca seria confrontar as ideias num debate civilizado sendo o que você acha que está errado ou certo, sem entrar em descalificações pessoais. Podemos falar de intolerância quando uma pessoa que tem uns quilos a mais, ou por ser mulher ou homem, não consegue uma vaga de emprego. É intolerante você não aceitar que uma pessoa reclame por uma revisão da política de drogas chamando ele de maconheiro. Também não é um exemplo de tolerância se você chama alguém de ignorante só porque não conseguiu ter uma educação como a sua, em vez de tentar dialogar com essa pessoa, tentar humildemente transmitir seus conhecimentos você pode descobrir que ele pode também ensinar muitas coisas a você. É intolerante querer instaurar um regime onde um livro como a Bíblia ou o Alcorão seja a lei. É intolerante lutar para fazer leis impondo só esses livros como verdades absolutas e não incluindo todas as opiniões de todas as partes da sociedade para chegar a pontos em comum. É intolerante dizer que se você não acredita em Deus, você não merece ser um cidadão respeitado. Tolerância inclui quando você chama os cidadãos e cidadãs presos por crimes de vagabundos ou pede pena de morte para eles. Porque você não conhece a história de vida de todos eles para fazer essa afirmação, nem sabe por que eles fizeram o que fizeram. E, sobretudo, é intolerante matar ou violentar outra pessoa, seja qual for o motivo, mesmo que você pense que, saber, que essa pessoa merece isso. Você não é juiz para condenar e decidir o que tem que acontecer com essa pessoa. Obrigado por estar aí de novo. Próxima quinta vamos continuar falando. Um abraço e um desejo de paz e amor a todos e todas, independentemente da sua orientação ou da sua opinião.